mon pare digui, doncs pues se n'anem tots allà i tots a treballar junts i ja se n'aixirem tots junts. Això era antes de la guerra, antes que esclatara la guerra. Mm. I se n'anaren, i allí era el paraíso. Mm. El paraíso, els dos camps de tarongers, eh, i després feren un, un horta, Sí. I, Estava eh, al costat, diguem, és el camí de la Reba. La el camí de la, Reba. Al, al costat, no molt lluny del motor. Sí, el motor de... Està, I... Per una banda, està el motor de 68, que diguem, motor de la Reba, l'altre el motor de, de Aixina. I, i la, els camps estan a mà esquerra i el motor a mà dreta. I, eh, pues, allí... I allí estava la caseta i vivia. Allí estava la caseta. Però la caseta ja no està, i la caseta no. desaparegué. Ah, però això està... Això és la meva història, sí, la sí. més pesada i eh, pues, allí estàvem i vivíem fantàstic. El, eh, feia, eh, el pare feia horta i, i mon tio, mon tio era molt treballador i el pare, i feien horta i jo, ja ho dic, eh, estava de lo més bé allí, entre les frutes, les taronges, les frutes i le, les verdures de l'horta. I la mare anava, i teníem gallines, teníem un, un cavallet, i teníem una tartana, i en la tartana pues, la mare agarrava les hortalisses i venia al poble a vendre-les amb, amb Matia Roseta. Matia Roseta no venia a vendre, era més pronta ma mare. I se n'anava, les gallines teníem ous, i se n'anava a València a vendre ous. I mm-hmm. venia foc, i en tot això pues, passàvem de lo més normal. I, I anàreu on anàreu? De València on passàveu? I de València eh, a coneixíem a unes persones republicanes que justamente cuando el, el libre, y ah, el libre y una fiesta así en el poble, estaban cara les dos chiques que ya había dos chicas que se anàrem, eh, de, la meva edad, y ocho en y i y y eh, pero pero entonces pero entonces encara y en cara hemos una foto eh, juntos y todo. i anàrem allí al Tibidabo. Primer a Barcelona, dins de Barcelona, després no, eh, i jo me tenia molta por i anàrem al Tibidabo, a d'altres republicans. I mon pare caigué molt mal d'un quixal, tingué un fleco i no podíem cuidar-lo, perquè no podíem anar a farmàcia, no podíem cuidar-lo, estàvem amagats. Quan venia una persona me, posia, me posava en llit, i me posàvem allà on i tu, xxt, tu res. I, home, no, no, jo no tenia por, Porque estaba un pane mamare cuando estivo tombare mamare e usando salven tot. Mm. Puesto que stava ells, no podia més res, e pensava jo. Però allí ho passaren molt mal, prima cosa, I el pare en 40 de calantura, 41, i una nit li diu, José li diuen, s'ha mort, gli, dien, li diu a mamare, Elena, el, Pepe és mort, està morint-se, i ma mare diu, José. ja ho sé, però no t'apures, no t'apures que si ve la cosa l'enterrarem en el corral. I jo que jugava en el corral en les altres xiquetes, i no volia jugar en el corral allí, me feia por. Mm. No me feia por la mort, quan tens cinc anys no saps el que és la mort. És un, una ausència, però, i tu creus que la persona va tornar Pero eh, lo que me fui a por es que en allí. Yo -huh. dic, ya no chuy en el medio. Eh, eh, y esa chiqueta es muy tonta, ahora no vol a chugar <laughs> en el... Bueno, vecina. Y de ahí. tenía esa presión tenía presión a, chafar. y yo dije, mamá, le mare que que l'enterrarem en el corral. Bueno, y ahí pasaba a... a I Y de d'ahí anàvem en un autobús... Per la frontera o per, de, de València, per muntanyes, per frontera, de València a Barcelona en el tren, me'n recordo molt bé. I en el tren la gent cantava cara al sol con la camisa negra, ja eh, ho, sabràs, sí, sí, sí. que tu ro, eh, borratses rojo sí, sí, sí. I ma mare me deia, canta, canta, Martina, filleta, canta, eh, Nieves, Nieves, canta Nieves. I jo cantava. I passava un soldat i me digué, ai, mira que que guapeta eres. que... I com te diuen? Lleves Campos. oh, molt bé, molt bé. Canta, canta. Bé. I així arribarem a Barcelona, mon pare se posa bo, de seguida, en altres papers falsos, per a la frontera. I arribarem prop de la frontera, el, el poble no me'n recordo quin era, però prop de la frontera. Era, i d'allí se n'anaren a peu en, en els diners, en els papers falsos, se n'anarem a peu a la, a la muntanya. A la muntanya. Quan arriba a França, la dona que mos cobijà, és que era la dona, marit i muller, i la, la patrona diu vaig ocupar-me jo d'esta xiqueta, però té una cara d'espanyola que no pot en ella. I de la manera que l'heu vestit, espanyola, i això, eh, eh, jo no puc dur-la a l'escola de la manera que va que enseguida dirà que es una española, y le dirán la española de Marta, me dirían igual, ¿eh? Pero, mm. bueno, i, i jo veia que aquesta dona tenia interès en que jo sigui. i me diu, com te diuen? A veure. I jo dic, ai, ara li preguntaré a ma mare. I me n'anà a ma mare que feia la, la, la flonxa, no sé com se diu, la, els ella llavava els Jo dic, ara com me diuen, mare? Diu, Esmaltina, com te posàrem, ara ja està, tot això era perquè no mos trobem. Nosaltres no hem estat expulsats. Ells, les Campos i els altres, nosaltres no. Ara te diuen Martina, el teu nom, i jo més farà, vaig i dic, a mi me diuen Martina. Com? Com te diuen? Jo dic, Esmaltina. Així no és veritat. Me diu, és, com? Esma, Esma, Diu, això és molt lleig. I molt espanyol. Això ni pensar-ho. Uh! Això ni pensar-ho. Tu no pots eh, dir-te espanyol. I per què? I dic jo, jo ho trobava bonico. <laughs> I, I em diu, per què no? Perquè això és molt espanyol i no. Ton pare m'ha dit que teniu camps de tanotxes. Doncs pues, te van a dir Clementina. Clementina és una... Una tanotxeta. Una tanotxeta i te va molt bé, i això és molt francès ara te diuen Clementina, conversió d'Esmantina, ho, ho olvides per complet. Jo dic, ja va, altra <laughs> volta que tingueu. Ja, jo dic, doncs pues així, fan comentar. Me, tinc, ja no tinc que dir més Martina. I tots els diplomes, tota, mm. tota la meva escolaritat, mm -hmm. tot és Clementino Chassin. Clementino Chassin. Me diuen Clementino Chassin tots els